So all right as far as the jhoot is concerned, it, it is very common nowadays. I mean, it is very common. Everybody is lying. कोई भी झूठ बोल रहा है कोई किसी से झूठ बोल रहा है ओके okay? तो बाहर का तो हमें पता नहीं I don't know about the बाहर का बट कोर्ट में अगर कोई झूठ बोलता है तो क्या होता है so let start it and just felt right Phone blown like a tailpipe Today's schedule airtight I turn a short day into a long so okay झूठ बोलने से पहले समझेंगे कि कौन कौन झूठ बोल सकता है okay so first point is parties I mean parties accuse और डिफेंस जिसने आरोप लगाए हैं वो झूठ बोल सकता है या फिर जिस पर आरोप लगे हैं वो झूठ बोल सकता है got it second point is witnesses जितने भी गवाह होते हैं आई विटनेस हो गया कोई भी विटनेसेज हो गया जो केस में कहते हैं कि मैं आपके लिए गवाही दे दूंगा और वो बाद में मुकर जाते हैं ओके वो हो गई तो जो कोर्ट में मुकर जाता है उसको हॉस्टाइल विटनेस भी कहते हैं अगर जो कोर्ट में मुकर जाए तो उसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाए कि ये हॉस्टाइल विटनेस है आई I मीन mean, इसने झूठी गवाही दिया है कोर्ट में झूठी गवाही दी है तो उसको अंडर सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी के तहत मैक्सिमम जो सजा है वो दो साल है दो साल तक उसे सजा हो सकती है जनरली डिपेंड करता है कितना बड़ा केस है कितना बड़ा झूठ बोला है ओके तो झूठ बोलने में भी दो कैटेगरीज आती हैं एक पार्शियली झूठ एक होली झूठ पार्शियल वो होता है जैसे कि सौ बातें सच कह दी एक दो झूठ बोल दी और होली वो होता है कि सारी बात झूठ ही बोला है कुछ सच बोला है ही नहीं ओके तो अगर जज को लगे कि इसने कोर्ट में झूठ बोला है और उसे पता चले कि ये सब कुछ किसी को छुपाने के लिए या फिर किसी को हार्म करने के लिए इसने झूठ बोला है तो उसे दो साल की सज़ा हो सकती है ओके तो मॉरल ऑफ़ द वीडियो यही है कि आप कभी झूठ ना बोलें अगर झूठ बोलना ही है कोर्ट में तो किसी एडवोकेट की सलाह लें अपना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट कोर्ट में ना दिखाएं ओके दैट्स इट बाय